13-летний возраста был потерян. Все системы кровоточит и, и четыре раза в день. Это, это было в пределах такого пространства, с которого начинается повествование. Был задан вопрос, ты веришь в лес? Ты видишь деревья? Слышишь, как кричат птицы? Ответ пришел отрицательный, потому что здесь нет боли. Они спрашивают дальше. Ты веришь в очей? Ты чувствуешь воду? Попробуй то, то, что рыскает по ее берегам. Ответ – нет, потому что здесь нет боли. Приложение было собрано и доставлено. А как же ты можешь верить в поле? Разве ты не видишь траву? Разве ты не бегаешь с собаками? Он обозился на их в ярости. По какой оценке ты определишь, что это существимо? Никто из разделенных поколений не смог бы стоять там, где стоял я, и обеспечить тебе соответствие. Сколько любезности сколько нужно кодовых слов и фраз изменять под фактом то, что истекаю кровью. Thank you.